Saluton! Mi estas tiu, kiu nomiĝas la la Mi estas klarigonta al vi punktetojn de la gramatiko de Solore Solo. Por traduki la esperantan vorton pli, ni diru mi sol. La Solore Sola vorto mi re signifas ke kaj ol. Do, por traduki pli ol, ni diru mi sol. Por traduki la plej ni diru la vorto estas uzata por fari geundndin ekzemple mi povas diri por traduki la vorton tuŝantek ankaŭ la vorto povas montri la aspekton deiu aŭ iu Eekzemple mi signifas kiel è La l'aggettivo in nimetou poste la substantivoin, in corble numerale in exemple signifas afable amico signifas dua amicon signifas dua amicon La sintakso estas laŭ la ordo, subjekto, verbo, komplemento. Ekzemple: por esprimi: "mi lernas someresolon, ni diru?.